Good morning, mister, master, maestro, anche se, come dicevo ieri, probabilmente, cioè, probabilmente non lo so e eh, non lo saprò mai perché non la conosco eh, personalmente per sapere questo, se gra gradisce essere chiamato con questi soprannomi, cioè con questi appellativi, o anche no, come dicevo ieri, io credo più di no per la sua eh, umiltà, la sua grande umiltà e modestia, in caso it's uh, October 20 2021 and it's um, Wednesday uh, here in Naples uh, 69 Fahrenheit around 21 Celsius e ecco, questo significa che eh, quella giornata veramente veramente veramente veramente mite in questi giorni in questo periodo ci sembra, diciamo, si fa in realtà, non è quell'aria fresca di questi ultimi tempi, anzi è veramente quel clima piacevole <laughs> che, di cui ho detto, quindi eh, temperatura perfetta, in linea con i tempi. Eh, oggi credo che proprio che non pensavo a nulla in particolare, anzi proprio a niente. Anyway, as he just see from the window Today we have those beautiful blue skies and golden sunshine, I think. Però precisiamo che sono, uh, sono le quattro e mezza, quindi dovrei dire piuttosto che abbiamo avuto those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. Per tutto il resto nel tempo e eh, credo che anche domani dovrebbe esserci il sole, ma come sempre tutto può cambiare da un momento all'altro, at as always, we'll see, said this, so from the mythical window, the carried curtain, and it's, uh, it's beautiful, carried curtain today, Behind me and it's uh, green roller shooter. And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Have a great day, Im, Youssef. Douglas, a special greetings to them and everyone too.